Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Warna Grafika eh, Teman-teman uh, Sulitnya uh, mencari pekerjaan saat ini Dan uh, kurangnya peluang uh, dalam pekerjaan Membuat semua orang kesulitan. Saat ini eh, di saat sulit-sulit seperti ini apapun yang kita lakukan eh, akan sangat berarti ya gitu. Tapi kita punya rencana ini, punya rencana itu, modal tidak ada gitu kan. Jadi ya akhirnya jadi pengangguran kelas berat lah ya. DRS alias di rumah saja ya kan ada juga istilah pengacara pengangguran banyak acara nah di sini eh, menjadi youtuber sekarang menjadi tren ya buat buat eh, orang-orang eh, dan karena banyak yang terinspirasi dengan dengan banyaknya orang yang menjadi sukses karena YouTube gitu tapi Eh, persyaratan eh, untuk menjadi seorang youtuber yang saat ini semakin berat yaitu eh, harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sangat berat ya sangat dirasakan sangat berat dan kita harus tahu triknya gitu nah saya memang belum belum belum mencapai itu semua tapi Eh, saya terus mencari info, menggali info bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini saya ada bocoran teman-teman. Nah, untuk untuk mendapatkan 1000 subscriber itu dan eh, empat e, 4000 jam tayang ada caranya dan memang sih saya belum belum sampai ke sana ya, tapi dan setelah saya coba cara ini dan memang berhasil gitu, berhasil menambah meningkatkan uh, jumlah subscriber dan uh, viewer daripada channel saya gitu dan kita harus uh, harus lakukanlah apapun caranya yang penting tidak tidak melanggar dari aturan-aturan aturan-aturan uh, daripada uh, daripada pihak YouTube-nya ya nah uh, saya mengalami juga gitu loh kalau untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kita udah habis WA-in teman-teman supaya subscribe gitu di Facebook kita juga eh, kita posting di Facebook dan memang pada kenyataannya eh, tidak menjanjikan juga tidak cukup menjanjikan gitu untuk kita mendapatkan eh, 1000 subscriber itu dan 4000 jam tayang dengan tenggat waktu satu tahun yang ditentukan oleh YouTube gitu. nah kebanyakan teman-teman kita pun yang kita share itu eh, paling hanya buka sebentar tutup gitu loh nah kita gitu. ada lagi juga eh, apa di hanya dilihat saja tidak tidak di like tidak di subscribe gitu ini terkadang juga ada yang melakukan eh, kita minta support sub atau alias kita sub dia tapi kita minta dia eh, subscribe kita juga gitu nah kadang-kadang di PHP juga tidak sudah subscribe eh, tapi yang bersangkutan tidak mensubscribe balik mensubscribe balik ya sampai belepotan nah itu pun sebenarnya dilarang di YouTube dan apabila diverifikasi akan ada e, tindakan dari pihak YouTube pengurangan subscriber ataupun bisa jadi e, channel kita di ban gitu. Nah, di sini ada ada caranya, teman-teman. Maaf tadi sedikit curhat ya kan. Nah, karena saya mengalami gitu, banyak teman juga belum belum tentu mau menonton video kita gitu nonton video kita dan belum tentu mau subscribe ya uh, tapi cara ini memang sih be, uh, saya saya anggap terbukti ya, terbukti untuk mening, uh, meningkatkan jumlah subscriber dan uh, sudah saya coba-coba coba-coba terus dan memang iya nah nanti saya tunjukin caranya tapi cara-cara ini tentunya juga harus di didukung dengan kreativitas kita ya jangan mentang-mentang gampang e, ngedapatin subscribernya terus e, kita berhenti berkreativitas ya teman-teman ya oke e, langsung aja sekarang kita coba ya ini saya konekkan dulu HP saya saya mau mirrorkan ke komputer ya untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya aplikasi ini eh, namanya U Channel ya teman-teman ya mungkin ada yang sudah menggunakannya juga dan eh, yang belum silahkan lihat di sini nama aplikasinya U Channel jadi eh, U Channel ini eh, berfungsi sebagai promotor bagi youtuber-youtuber eh, jadi eh, bagi yang yang memakai aplikasi you channel ini dia mengkampanyekan atau mempromosikan konten-konten kita eh, atau channel kita ataupun video kita ke semua semua penggunanya gitu jadi di kalau saya lihat sih lumayan dari seluruh dunia sih nanti dilihat lah gitu jadi di sini Eh, di sini kita bu, e, apa ya dipromosikan video kita atau video siapapun itu gitu e, lebih luas jangkauannya sehingga e, memungkinkan orang itu untuk e, melihat video kita dan mensubscribe ya. ini sudah tersambung dengan HP saya nah ini Eh, sebelum sebelum saya ini sebelum saya lanjutkan ini saya mau menunjukkan dulu eh, bagaimana cara untuk menginstalnya ya teman-teman ya jadi untuk untuk menggunakan uh, eh, U channel ini teman-teman bisa mendownloadnya ya ini teman-teman bisa mendownloadnya di di channel bisa mendownloadnya di di HP teman-teman dari dari Play Store ya dari Play Store sini iya. bisa mendownload dari Play Store teman-teman gampang kok downloadnya dan di sini di searchingnya ini di pencarian ketik saja you channel ketikan you channel ya pilih yang ini teman-teman channel ya you channel mana ya kita gitu, klik channel di sini nah nanti download yang ini ya teman-teman ya download dan install ya nah berhubung berhubung saya sudah menginstalnya di eh, di HP saya jadi eh, kita langsung saja ini gampang kok nggak pakai nggak pakai ribet-ribet teman-teman nah ini juga uh, sedikit aja kok ininya cuma berapa berapa mega aja ini cuma 4 mega kalau nggak salah ya kak di sini sudah nggak tampil lagi karena saya sudah install ya nah ups saya konekkan lagi ini saya akan saya terangkan ya teman-teman ya sini saya buka di channel buka di channel di sini nah di you channel ini kita eh, akan dipromosikan ya akun kita ataupun ataupun video kita eh, dengan cara menukarkan koin yang kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan koin ini ya, di sini saya koin saya ada 9883 gitu. Nah, untuk mendapatkan koin ini kita bisa membelinya ya. Bisa membelinya untuk mendapatkan koin e, cukup murah sih, teman-teman. Nah, kebetulan sekarang sedang ada promo 200% gitu. Di sini ada harganya uh, harganya 99 US dollar. Dia dapat 3000 koin, hampir 2 dolar 7000 4,992000 eh, koin artinya kalau kita beli sekarang nih sampai tanggal 11 bulan 5 berarti terakhir ini hari ini uh, ini kalau kita beli yang 50.000 kita dapatnya 100.000 gitu. Nah, inilah nanti koin-koin ini yang akan digunakan uh, untuk untuk apa uh, membayar promosi promosi kita gitu. Uh, juga di sini ya. Di sini ada VIP akun. Ya, VIP akun ini untuk uh, memberikan diskon lah atas biaya biaya promosi yang harus kita keluarkan gitu nah, ada mingguan ada tiga hari trial ya ada, ada ini 50% ya untuk tapi kita harus upgrade ke VIP ya Nah selanjutnya ini yang saat ini saya pakai ya saya pakai cara selanjutnya itu e, mendapatkan koin dengan menonton e, apa iklan-iklan ataupun video-video e, daripada aplikasi YouTube channel ini bisa jadi yang kita tonton itu e, video teman kita gitu video saya atau video anda gitu di sini nah di sini ya nah untuk membelinya untuk membeli koin-koinnya ini ini sistem pembayarannya ini untuk membelinya ini kita bisa eh, melakukan pembayaran dengan kartu kredit ataupun dengan kartu debit dan kalau yang paling gampang sih eh, kita ke Alfamart beli saldo ya di Google Play ya saldo Google Play seharga ya seandainya ini ini teman-teman mau beli yang 50.000 koin ya 9,99 10 dolar lah 10 US ya jadi sekitar 140.000 150.000 nah kalau ini masa masa promosinya belum berakhir artinya akan mendapatkan 50.000 kali 2 berarti 100.000 koin Nah, koin-koin ini nanti digunakan untuk ini. Nah, ya. Koin-koin ini akan digunakan untuk mempromosikan uh, video kita atau channel kita ya. Jadi saya uh, kemarin mencoba mencoba mendapatkan 10 subscriber 10 subscriber dengan menggunakan new channel ini gitu nah jadi e, caranya dari sini ya dari campaign ya kita ngambilnya dari campaign oh sorry nah dari, dari kita pertama dari sini ya dari beranda ya dari gambar rumah nih teman-teman ya lihat, gitu ya. oke ini ya. dari beranda kita klik tanda plus di sini ya, untuk untuk mempromosikan video kita ya kita klik plus nah di sini kita ada pilihan ada pilihan, ada tiga pilihan. Pertama, kita ingin mendapatkan like dan subscribe ya, subscribe dan like. Pilihan pertama. Yang kedua, apakah kita hanya ingin mendapatkan e, jam tayang saja? Gitu. Yang ketiga, e, kita ingin mendapatkan e, like saja gitu Eh, biaya untuk mempromosikan yang mendapatkan jam tayang dan like ini lebih murah dibandingkan kita mendapatkan subscribe saja tapi eh, yang saya coba gitu eh, terkadang kita kita mencoba di hanya hanya mencoba untuk mendapatkan jam tayang saja pun eh, ber, berimbas kepada subscribe ya gitu jadi ada juga yang yang mensubscribe gitu nah gunanya jam tayang ini memang persyaratan dari YouTube ya untuk lolos verifikasi kita harus 4000 jam tayang jadi ini yang berat kadang-kadang karena orang hanya melihat e, video kita sekilas nah di sini di sini you channel ini e, menentukan harus sekian detik gitu sesuai pesanan kita gitu sesuai pesanan kita sekian detik harus ditonton kalau nggak ditonton eh, kita nggak akan mendapatkan koin ini gitu dan kita tidak bisa eh, baru buka berapa detik terus langsung like supaya dapat koin nggak bisa gitu jadi kita tidak akan mendapatkan koin ataupun kita eh, selesai nonton langsung keluar Eh, tanpa memberikan like gitu atau memberikan subscribe itu kita nggak nggak akan dapat eh, tambahan koinnya ya ini ini koin-koin gratis ini untuk pejuang-pejuang gratisan seperti kita lah ya gitu kan ya oke okay. Eh, jadi kalau kita pilih yang ini nanti akan larinya ke sini teman-teman ya video kita ditontonnya kalau yang kita pilih yang get view for your video larinya ke sini nanti ya pengguna melihatnya ke sini dan get likes for your video larinya nanti ke sini ya larinya ke sini ya oke okay. kita cancel nah kita kita lihat saya contohkan eh, satu untuk mendapatkan koinnya agak panjang ya teman-teman ya nah biar ngerti teman-teman ya. nah jadi ini sekarang kawan-kawan lihat 9883 koin ya saya sekarang ingin ingin menonton di bagian orang yang memposting eh, subscribe ya untuk mendapatkan subscribe ya nah ini tampil video nah untuk mendapatkan koin kita harus harus klik subscribe dan muncul video dari uh, pengiklan ya youtuber yang memasang iklan di sini yang dikampanyekan nah di sini kita nggak bisa langsung klik nah tuh please finish watching the video before subscribing dia nggak mau gitu jadi kita harus harus selesaikan nonton baru kita bisa subscribe. Nah, jadi ini memang masuk akal e, aplikasinya. Jadi bisa membantu kita mendapatkan jam tayang plus subscribe yang kita inginkan gitu. Dan bisa gratis kita mendapatkannya, bisa juga bayar, nggak ada ruginya kan. Kita tunggu minimal kita tunggu sampai Eh, sampai muncul perintah daripada You channel untuk kembali ke aplikasi gitu ya nah di sini muncul return application ya nah ini ini ini minimal batasnya minimal batasnya jadi boleh kita tonton sampai habis boleh kita langsung keluar dari video ini gitu nah tapi eh, koin yang didapatkan saya sudah coba berbeda kalau kita tonton habis kita dapat koinnya lebih banyak gitu nah ini kita sebelum keluar pastikan kita sudah mensubscribe dan memberikan like ya kalau enggak kita nggak akan dapat koin oke return aplikasi nah lihat sekarang sudah 10.000 ya tadi eh, 9800 ya berarti bertambah 200 jadi masing-masing video itu akan akan berbeda apa, apa, perolehan koinnya nah kita lanjutkan ke tombol yang kedua nah di tombol kedua ini kita akan mendapatkan eh, koin e, sesuai dengan eh, yang kita tonton 58 detik kita dapatnya 48 koin kita hanya klik-klik di sini saja nah ini untuk e, pengguna you channel nah ini untuk pengguna you channel yang e, mengkampanyekan atau mempromosikan dengan opsi yang kedua tadi ya untuk untuk mendapatkan jam tayang aja atau dapat view nah jadi dilihatnya di sini nanti kita lihat sekarang 1000 10.093 ya kita harus selesai nih teman-teman ya harus selesai kita tunggu terus ya sebentar lagi sudah bertambah ya nah ini ada lagi kita hanya menonton kita mendapatkan eh, 480 koin ya dengan menonton video ini dengan durasi 576 second sekitar 10 menit lah ya ini perolahan koinnya lumayan berarti kalau buat yang pejuang-pejuang gratisan gitu ingin ingin mempromosikan videonya di YouTube channel nggak perlu keluar duit ya pakai cara ini dan saya sudah coba lumayan lah bisa beberapa kali mempromosikan oke nah di sini kita ke yang tiga nah di sini kita ditugaskan untuk memberikan like nah, kita coba lagi kita diwajibkan menonton menonton ini sampai ada e, pemberitahuan bahwa kita sudah boleh kembali ke aplikasi ini nggak bisa nih teman-teman di diklik ya sebelum selesai jadi ini sebenarnya e, bagus juga sih teman-teman ya kalau kita palingan bisa mempromosikan video-video kita ya ke teman-teman kita berapa banyak sih teman-teman kita untuk dapat 1000 subscriber ataupun eh, ataupun 4000 viewer ya 1000 subscriber per 4000 viewer itu susah teman kita di Facebook pun belum tentu nonton gitu karena jangkauannya mungkin terlalu terlalu sempit ya kalau di sini ke seluruh dunia di ditayangkan uh, channel kita, video-video kita dan <laughs> diwajibkan lagi nontonnya gitu. Diwajibkan nontonnya ada syaratnya dia kan gitu. Diwajib di saat orang menemukan video kita gitu. Jadi di channel ini akan memberikan video secara random gitu. Eh, termasuk video kita juga diberikan ditawarkan ke orang dan harus diklik untuk mendapatkan koin kita masih menunggu nih teman-teman ya kenal ya nah ini sudah sudah keluar ya teman-teman ya sebenarnya perintahnya hanya like aja nih teman-teman tapi apa-apalah kita sesama pejuang subscribe kita kasih juga subscribe ya oke okay. kita lanjut ya teman-teman ini udah udah selesai e, kita menontonnya sekarang kita coba mengkampanyekan e, mengkampanyekan videonya ya video kita yang kita punya ya Nah sekarang saya ingin mengkampanyekan ini resep bakpao ya resep anti gagal ya di you channel ini caranya kita ke beranda ya seperti yang tadi oke kita ke beranda kita ke beranda lalu kita ambil dulu oh ya saya contohkan yang dari HP saja ya teman-teman ya karena kebanyakan teman-teman dari banyak menggunakannya dari HP ya saya balik dulu ya ke saya balik ke YouTube saya ya balik ke YouTube uh, kita buka di channel video kita ya kita ambil video kita oke saya mau ambil ini teman-teman resep anti gagal membuat bakpao lembut sekarang eh, ada 130 kali ditonton ya nah ini mau mau saya promosikan di di channel tadi nah caranya di sini ada ada titik garis tiga nih ya oke kita klik ya kita kita ambil dibagikan kita salin linknya kita salin link sudah setelah kita salin link kita kembali ke aplikasi you channelnya kita kembali ke aplikasi you channel kita, tunggu oke sekarang saya punya 10.391 koin ya nah kita masuk ke campaign lalu kita klik plus di sini nah sekarang saya mau coba yang murah dulu lah ya get uh, get view for your video mendapatkan uh, jam tayang ya mendapatkan penonton ini tadinya 134 penonton nih teman-teman coba kita kita terus lalu kita tempel ya di sini linknya tadi yang kita copy dari sini ya lalu kita add oke nah di sini muncul tayangan video yang akan kita promosikan nah di sini eh, kita mau order ke you, you channel ini mau berapa mendapatkan berapa viewer gitu nah misalnya kita ingin mendapatkan 50 viewer sesuai budget kita lah ya teman-teman ya Uh, waktu yang kita inginkan eh, orang-orang uh, itu melihat video kita itu misalnya 60 detik gitu 60 detik ataupun 90 detik ya ataupun eh, bebas ini maksimal sampai eh, sampai 600 detik artinya 10 menit ya sampai 10 menit ya nah, artinya tapi perlu disesuaikan juga dengan video teman-teman eh, agar jangan mubajir jangan video teman-teman cuma 3 menit ambil yang eh, 10 menit karena makin makin besar menitnya makin mahal biayanya nih teman-teman ini tadi dengan 50 viewer 6, eh, 60 detik sorry ya detik ya bukan menit eh, 50 viewer dengan 60 detik itu 3000 koin nah, coba yang sekarang 90 detik saya saya pilih jadi 4500 sesuaikan dengan budget ya teman-teman ya dan sesuaikan dengan berapa yang e, mau teman-teman dapatkan oke ini penambahannya 50 ya viewer ini gunanya untuk meningkatkan e, popularitas daripada video yang kita posting ya jadi semakin banyak viewernya semakin banyak yang nge ngelik nanti set engine di YouTube itu akan mudah mencari video kita bayangkan kita pendatang baru, youtuber baru harus bersaing dengan youtuber-youtuber yang sudah sudah banyak subscribe-nya. Udah gitu kita bikin judul yang sama, konten yang sama juga. Kemungkinan video kita dilihat oleh publik itu sedikit sekali. Nah, jadi disinilah kita harus meningkatkan jumlah viewer dan like-nya juga. Mudah-mudahan dapat bonusnya Eh, dapat bonus ini ya dapat bonus subscribe juga ya oke okay. jadi semakin lama ki, eh, video kita posting itu durasinya semakin mahal bayarnya dan yang nonton semakin besar dapat koinnya kalau dia makin lama nontonnya ya oke okay, kita dan ini ongkosnya 3000 ya kita dan selesai nah lihat ya ini sudah mulai dipromosikan ya. kita tunggu ya teman-teman lihat progresnya ya nah nanti di sini akan akan kelihatan teman-teman ya siapa-siapa saja yang yang sudah eh, menonton dan memberikan oh tadi saya pilih hanya viewer ya jadi dia tidak ada tidak ada action uh, untuk like ataupun subscribe ya, ini angka angka awalnya teman-teman 134 ya, nah, untuk mempersingkat jadi saya saya lihat ini aja ya teman-teman jadi 50 permintaan ini teman-teman eh, tidak mesti 50 ya bisa jadi nanti lebih ya lebih dari eh, daripada yang kita order kayak kemarin ini saya ordernya 10 dapatnya 12 12 subscriber ya nah, berhubung kemarin ini saya mintanya untuk di channelnya nah ini ini eh, orang-orang uh, yang menonton video kita, channel kita dan memberikan subscribe teman-teman. Ya, memang beneran ini. Gitu. Memang beneran membantu kita untuk uh, menambahkan subscribe, menambahkan jam tayang dengan cara yang aman yang nggak nggak di ban oleh oleh pihak YouTube ya. Nah, ini ini masih proses ya teman-teman oke teman-teman ya eh, sekarang kita kita cek ya tadi yang hasil dari kampanyenya ya hasil dari promosi video kita untuk video membuat bakpao ini tadi saya requestnya di you channel itu untuk mendapatkan 50 view dan ini sudah selesai ya dan mendapatkan 52 view kita cek di sini ya di analisis videonya diperbarui secara real time ini ada 55 view baru ya nah, artinya eh, sudah tercapai ya sudah tercapai 52 dan mungkin masih berlangsung nih walaupun sudah selesai Eh, promosinya di ini di you channel masih ada yang menonton. Nah, perolehannya 55 dan di sini nah inilah daftar-daftar dari 52 orang yang menonton video kita melalui you channel ini ya, teman-teman. Nah, oke. Okay. Terbukti ya, berarti. Nah, lalu saya juga uh, sekarang menguji coba menambahkan e, kampanye atau promosi di untuk mendapatkan e, 30 subscribe ya. Ini masih masih berjalan ya, masih progres, belum ada hasilnya. Jadi gitu aja ya teman-teman, nanti dipilih mana yang teman-teman kejar ya. Oke teman-teman ya, gitu ya. Gampang kan? Oke okay, teman-teman, eh, saya sih menyarankan eh, apapun kita yang kita usahakan gitu harus harus maksimal ya, nggak asal usaha ya, uang nggak datang sendiri kita harus berusaha. Jadi cara-cara yang bisa memudahkan uh, usaha kita itu ya pantaslah juga kita kita cari jalannya yang penting tidak tidak melanggar aturan-aturan lah seperti seperti cara yang satu ini juga dan mungkin banyak juga lagi cara-cara uh, yang lain untuk mendulang subscriber atau uh, pun jam tayang ya tapi uh, ini saya rasa cukup mudah untuk diaplikasikan kalau mau cepet ya beli koinnya kalau mau sedikit berjuang ya itu kita kita tonton tontonin nih ya kita kita tonton tontonin ininya videonya ya nah, kita tonton tontonin sehingga kita bisa mendapatkan eh, koin uh, untuk membayar biaya pengiklanan kita ya biaya promosi kita Oke, okay. itulah tadi eh, teman-teman uh, kita saling berbagi info. Uh, kalau misalnya ada kesalahan dalam video saya ini dalam dalam cara uh, menerangkan ataupun kurang menarik, mohon masukannya ya teman-teman ya di komen uh, dan jangan lupa agar uh, channel warna grafika ini tetap eksis, tentunya butuh bantuan dari teman-teman semua untuk memberikan uh, like dan subscribe ya agar uh, saya tetap bisa membuat video-video tutorial, informasi-informasi yang menarik buat eh, teman-teman uh, semua. Nah, untuk untuk uh, apa? Untuk you channel ini akan saya saya berikan linknya di deskripsi nanti ya teman-teman di deskripsi nanti teman-teman lihat aja nah di kebetulan di di linknya itu juga akan akan menambahkan 1000 koin ya uh, eh, 1000 koin buat kita yang yang ikut menyertakan linknya daripada you channel ini di di video YouTube kita artinya kalau seperti itu ada ada permintaannya insya Allah berarti aman dari pihak YouTube-nya kan teman-teman ya nggak akan nggak akan kena ban ya nah eh, lagi pula kalau kita ingin mencoba ya mumpung mumpung apa channel kita masih sedikit eh, apa ininya apa eh, subscribernya ya jadi apapun yang terjadi nothing tulus lah ibaratnya kalau udah gede Eh, subscribernya channelnya sudah besar terus kena ban ngenes kan gitu oke teman-teman sekian dulu terima kasih dari saya Taufik Gunawan semoga teman-teman sehat walafiat dan dilancarkan setiap urusannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh